allora oggi vi voglio parlare di questa palettina della Sephora questa che sono della linea Col Colorful 5, quella con i 5 colori e questa è la numero 08 Sorrise ton Sunset Bronze allora cosa dire, intanto che ha 5 colori, fino a qui ci siamo è una palettina molto sottile, si vede anche che è piccolina, sottile ed va bene anche in borsetta perché ha un piccolo specchietto ed è corredata dal pennellino che è fatta dallo sfumino e dalla parte angolata molto carina cosa dire ve la, <coughs> ve la faccio vedere prima che la finisco del tutto perché si vede e mi piace mi piace davvero mi trovo davvero molto bene allora questa è la palettina dietro ci sono anche le indicazioni volendo su come fare un trucco giorno e un trucco sera quindi perfetto utilizzando tutti i colori allora sono quasi tutti eh, sì esatto sono tutti colori ed è... questi sono shimmer questi tre, quello centrale è metallizzato e quello finale è completamente opaco, quindi si può fare tranquillamente un trucco con eh, un punto luce e dei, dei colori di base, uno più eh, metallizzato per dare un attimo di luce, eh, più colore eh, oppure più definizione come volete e quello finale ad esempio è tra, per tracciare ad esempio la riga dei liner oppure per dare più definizione agli occhi sulla parte esterna ve li faccio vedere un secondo perché vedete che il primo mi piace davvero tanto che è quello che uso per illuminare è questo ok ed è molto è carino è chiaro e luminoso va bene anche per sfumare il secondo che è questo è un colore di base che è sempre shimmer però è abbastanza basilare poi abbiamo il terzo che è quello metallizzato che a me piace un sacco perché sembra proprio un dorato dei colori del sole so. vedete che alla fine è un, un dorato che è molto ok è molto luminoso ne prendiamo un altro pochino è luminoso ma alla fine di, di colore eccolo qua finalmente eccolo qua è bella, mi piace molto poi abbiamo questo marrone, questo qui che è sempre un shimmer che va bene nella piega, ecco qui sempre nei toni del bronzo, anche lui e per ultimo quello completamente opaco che è sempre marrone sapete che io, a me piacciono molti marroni e non i colori più scuri questo, come faccio vedere qui, è stata un po' lunga eccolo qua ok, allora intanto abbiamo ed è un colore che vi ho detto che usiamo per illuminare due colori di base il bronzo il, eh, il dorato che mi piace un sacco soprattutto nella parte centrale quando voglio un trucco ed ad esempio da sera ed è, è quello finale che uso come eyeliner oppure nella piega solamente per dare definizione è una palettina che a me piace molto sinceramente i colori sono molto eh, ok e sono mm, una durata medio alta con il primer tranquillamente da mattina quando vi alzate alla sera quando andate a struccarvi per andare a letto se no comunque durano notevolmente e ehm, sono pigmentati vedete che tranne questo qua che è il secondo che è quello eh, un attimo di base di colori sono davvero pigmentati ed si sfumano facilmente eh, non, ha, non sono polverosi quindi a me piacciono davvero tanto unica cosa il prezzo e costa la palettina 19,90 euro e però secondo me li vale, soprattutto se non vogliamo prendere ad esempio un marchio più famoso tipo l'Urban Decay o la Too Faced questo secondo me davvero li può valere, soprattutto con un sconto, e in questo caso <laughs> davvero li vale tutti e mm, che dire, mi piace fatemi sapere se voi avete trovato questo tipo di palette oppure perché ci sono tantissime colorazioni anche nel verde, nell'azzurro e nei colori più accesi oppure più scuri quindi davvero ci cioè, sono tantissime colorazioni fatemi sapere se siete provati o se li proverete e come vi siete trovate spero sia stata utile ed eh, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni ciao